حتى ترى السلام عليكم أنا عند الله وعندك لو ما خرجت قلنا لك اخرج حلبة ما هذا الحلبات أنت يا رجال عيب عليك تقول لي أخرج أخرج من بيتك وأنا تحت خشبتك أنت تحاكي وندخل اخرج لا ما دخل امان لا ما خرج من لا يدروش الضيف وجاك قل يا صديق انت حلمت لك حلم امي لا الله خايف ما حلمت بين النطفه القاعده نظف القازة والطفل عنده القزازة وما هو وعرفنا ما بين نظف القزازة احسن لي شبي لبي حتى بين يدي هموت ما طلبت منه اول طلب طلبت منه قلت له اشي شويه منه شويه منه ايوه شويه منه قلت له يديني شويه ماء ادل حلقي من اللي تحت كده شويه عطشي وملالي الخزانه وحل الازمه المائيه في اليمن بكله طيب وجهه وبعد ما وصل الماء قلت له طيب، بعدي الكهرباء خلاص وقتك وإن اليمن كلها تمشي تحتها واحد أنوارك أنوارك وما طلبت منا طلبت منا توفير البتلول وتوفير الديزل وتوفير الغاز طلبت في محله وإن المحطة ملم بترول خالي نظرها والغاز موصل للبيوت نعمل شاملة ورفعت الاشعاع الثلاجة يا سلام ولا الأساس طلع العفريت مولعي ورفض الطلب ما استطاع أبوه عن يمين وشمال وبعد طلبت منه إزالة التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار هذا أهم طلب لكن جلب فوقي وقلت لي قلت هذا وقال طلبت ثواب